我跟你们说什么？因为我最近哇刚刚啊收到一个简讯嘛，我觉得真系蛮值得提你们啊，很重要很重要啊！所以我不止放知这么简单，还有跟你们趁机分享一下。因为打嗰种啊，精细嘅疫苗啊，种嗰种病毒啊，种针咧，其实嗯有副作用嘅。如果你唔做好，你啊重要嘅东西。 可能副作用很大的，所以我收了这个账，算咗之后呢，我就觉得立刻跟你们分享啦。呃，为什么？因为当我们打过几针之前呢，第一要吃饱东西，第二呢要喝温水。打完针到之后呢，要多喝水。如果你想知道详尽一点嘅，我已经打了字幕啦，请你们看哦。喂。